glace de she очі, як не станемо. Хто ви мені, то я вам все пекаємо разом. was a я шукатиму, до того сміна, поза дорогою, я знов шукатиму.